Это никогда не перестает меня удивлять. Все мы любим себя сильнее, чем других. Но прослушиваемся чужому мнению больше, чем к собственному. Как-то так.